Beleza. Começar a gravação. Meu Deus. Só acho que eu comecei a ver uma coisa que aconteceu aqui. Não entre meu Discord e não vejo a gravação. Não abra o Discord e não se a gravação. Виктор Добрял. Добрял. Добрял. Так, естественно, тогда нам спуститься с горы. мы с горы, где за ней, все это движение. И стоп. Попала за ней, да, где-то. А все это движение. Да, да, Muito galera, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like. Ganharei o de prédio da... É, qual o nome da prédio de Renan? Esqueci. Gabriel, qual o nome do jogo mesmo? Esqueci. Thank you. a galera vai Tinder não via da impressionante e eu tô de uma coisa que vocês até me perguntam tudo que eu tenho. Acabei de dar uma coisa com uma pessoa e hoje eu estou jogando com o Gabriel. O Gabriel, ele é meu amigo aqui. Eu estou jogando aqui com o Gabriel. Ele é meu amigo Gabriel aqui. Gabriel, é meu amigo Gabriel, tá? então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Aqui, é Gabriel, encontrou tá sem cagada. Eu não sei encontrou é o Gabriel. Gabriel Gabriel, não encontrou. Gabriel, você viu o corpo? Abraão. Abraão, está me escutando? Gabriel sim. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Eh. я прям я прям Gabriel morreu. Gabriel morreu, mano. Gente, agora eu entendi que eu me falando isso também. Eu vi que o microfone dele estava desligado, então eu já desligou. Você podia começar falando, eu. Eu tô jogando. Ah, beleza, então. Você tá me escutando? Tá me escutando? Tá me escutando? одобрял одобрял я там есть кто Gabriel? E agora? Temos que Gabriel, Gabriel, alguém, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Gabriel tá 晒就着晒，涼晒，人哋好熱嘅。 Menina. Matheus Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel Não, Gabriel. Ô, Gabriel. Gabriel. Gabriel? Gabriel? Sério, gente, Gabriel, me escuta? Temos que dar um Gabriel Gabriel, tá me escutando? Vou ter que colocar o fone de novo. Peraí, gente. Eu tenho que tirar, colocar aqui o microfone. Cadê coisa aqui? Gabriel, Gabriel. Gabriel, tá me escutando agora? Ô, oh, Gabriel. Gabriel, tá me escutando? Gabriel, tá me escutando? Bora, galera. O vídeo. Pera aí, galera. Gente, que merda, meu irmão tava aqui, entrou no quarto. Vou bater nele. Gabriel, tá me escutando, Gabriel? Gabriel, tá me escutando? Tá me escutando? Tem o que, mano? Tá me escutando ou não? Ah, você tá falando tem. <laughs> ai, ai. Bora lá pra partida? Ou você sabe, Ô, mano, você me matou, a gente fazendo amizade lá, você me mata, mano, que merda é essa, mano? Você tá de sacanagem comigo? Isso é sacanagem, mano. Hã? Quê? O que, que você falou, Gabriel? você, você lá, a gente, eu, eu fazendo amizade com você lá, você pega e me mata, hein? Ué, ué, por quê? Por que você me mata? A gente tava tá fazendo amizade, cara. Agora eu vou te observar o tempo todo, mano. que, é que você falou? Tô bem aqui, mano. Tô te observando. Tô só te observando, mano. Sai daqui. Não me mata, não, mano. Sai daqui, ó. Sai daqui, cara. se, <laughs> tá se tá me matando você, eu vou te arrebentar, mano. que, é que você fez aí no seu computador? O que, é que você fez no seu computador que fez tim? Ah. Eu não sei nem se os... Ah, os povos não estão te escutando, mano. Sabe por quê? Eu esqueci... Eu esqueci... Para com isso, mano! Agora sim os povos estão escutando nós. Agora eu escutando essa perca. Eu tinha esquecido de ligar o microfone do computador. Para os povos ouvir a gente. Foi mal aí, galera. Meu Deus. Oi? Não acredito que você votou em mim, mano. Também votou em você. Você votou em mim, eu votei em você. Eu tô acreditando que é o branco, mano. Ah, viu? Você me votou e eu votei em C. Reviravolta. Você é um impostor? Você é um impostor? Sou não, cara. Juro. Eu juro que não sou, cara. Eu juro que não sou. Cara, vou ter que desligar aqui a gravação. Tchau, cara.